Daotan ba na magkaroon og credit card? So ang credit card guys, kasagaran sa ato ano, ato ang first thing na mahununaan pag abot sa credit card is mga daotan, mga misconceptions, mga misunderstanding about how to use it. Diba? So, ang una-una na to is, hala, pag ang usa ka tao na credit card, ibig sabihin na siya'y utang. That's the reason why it's called credit kay utang man na siya. Kung debit card, whatever the amount na naani mo sa imong bangko, pag once mumpalit ka isa kabutang, ibawas tayo dito kung pilang amount sa imong gibayaran. So that's the difference between the two. Pero actually guys, here's the truth. Credit cards are actually great if you know how to maximize it. So in this video, maghatag ta og mga misconceptions, okay? Para ma-break nato ba na hala dautan pag naay credit card. Pag masabtan ni siya, you will be amazed that it can be used to your advantage as well. No? And even rich people, mga dato, mga wealthy na mga tao, naa sila credit card. Usahay more than one pa. Okay? So, unsa man siya. Two things. The first one na misconception is kaning ginatatong interest rate. Ang una-una maguna to is pag once mo swipe ta sa tong credit card, pag abot sa bill na ana siya interest rate. That is actually false. No? Mali na siya na paghuna-huna. Nga naman, pag once mo gamit kag credit card, mo abot sa imuha ang bill, wala na siya interest rate. Magkaroon lang ka og interest na charge kag interest sa bangko pag dili nimo mabayran ang outstanding balance. Kung naa kay mga overdue, no, nakalimtan nimo bayad na na siya mga finance charges, mga late fees. Right? And that's the case pag kana ang sitwasyon sa ka mabayran or machargean og interest. Kung mubayad ka on time which is dapat, no? Then wala kay machargean or dili ka machargean og interest fees. Ikaduha, naa kay madawat na mga benefits. Ha? Huh? Kaya to imagine guys, pag swipe nimo sa credit card na yung mga promo usahin na mo bayad ka o 3,000, swipe mo 3,000, pagka mo na kay madawat na 100 pesos worth of gift certificate or kaya na kay malibre na na kay madawat na libre na donut or libre na kape, di ba? Or naapod sila yung mga moments na mga promos. Pag once mag-swipe tag 15,000 pesos worth of products in in one single receipt, na kay madawat na isa ka libreng dinner sa kanina mga establishments. So try to imagine, gasto ka pero dapat bayaran mo. Obviously, wisely, you have to be responsible as well but you are getting rewards by spending money. Wala siyang SM Advantage Card, Robinson's Rewards Card na na mga rewards when you spend money. Okay? A lot of people think that credit cards are always bad but it really depends on how you're going to use it. Which brings us to the question of the day. No? Unsa ba ang imong nahuna-hunaan pag makadungog kag credit card? All right? So let us know in the comment section.